Väčšina slovenských podnikateľov je zahltená byrokraciou a haldou papierov. Majiteľ malej firmy im musí ročne venovať okolo 140 hodín, počas ktorých priemerne urobí 75 administratívnych úkonov. To znamená zhruba 17,5 pracovného dňa na to, aby vyplnil, splnil, e, doložil všetky zákonné povinnosti. Tak napríklad pri založení firmy a počas roku jej pôsobenia musí každý podnikateľ prelúskať 652 strán rôznych formulárov. Hrúbka tohto vyše trojkilového zakladača prekvapila aj viacerých bratislavčanov. Koľko by ste povedali, že ich je? Čo ja viem, takých 1500? 500. 630. 630? No. Napriek sľubom viacerých vlád o znižovaní byrokratickej záťaže je realita skôr opačná. Vždy, keď nejaké povinnosti odbudnú, tak žiaľ v rovnakom období nejakými novými zákonmi eh, viac povinností, ktoré súvisia s papierovačkami, pribudne. Oblastí, v ktorých nastalo zhoršenie, je aj v tomto roku hneď niekoľko. Ekonómovia sa preto rozhodli zaviesť byrokratický index a dnešný deň vyhlásiť za neoficiálny deň byrokracie. 29. september sme zvolili preto, pretože je to vlastne deň eh, narodenín Ludvika von Misesa, ktorý napísal knihu Byrokracia. Podnikanie na Slovensku si však bez byrokracie možno sotva predstaviť. To by napríklad štát nesmel vyberať daň z príjmu či DPH. Priestoru na zlepšenie je však viac ako dosť. Čím viacej byrokracie byrokracie, tým menej času na podnikanie. Ideálnou cestou je, je e-government, teda je maximálna elektronizácia, aby podnikateľ nemusel do nekonečna vyplňať tie isté papiere. Príkladom nám môže byť Estonsko, kde prechod od papierov k elektronike dotiahli takmer do dokonalosti. Michal Rybanský, televízia JOJ.